kowan icha israelitich tu'ganach hashot tundo ha Jerusalén. Esa Jesús hap oñez shuatpa, mata de kap mi bingon, a ha kap de a, di bichit borreg de a, hap tu'gum mu pil maha itchid, magosh kichuk vinit smlech, esa israelita hai, tete, vetesd, hap nacha hai mai, pio am goknude nashkus, tapu wins, shneibi, shush, di bikem bot, Jetzt hab я вышта билбай саны юшит. Hab nat tuge jechek kyokn, dibe ipsma mokstge kemet, guk bia mit. Goha Jesus is apumai kyokn. Nika aber nat korrekte jajon net an mai. Magda gamb, apumai jezoi, winzen. Kya pun pun es spür tagab, jab jetzt. goha jets. Chadne, tgok tgokus, nat tgyang, Wig bu vin at kop. Jesus tan mai. Bedek ya muk maban is nes mom deken. Netje ha pomo yak taktai. Dat ya maban is yo idron. Es kom sa de she nach mo ha israelitic. Ma Est an gutuk ist am mai atstet. Ye ist an mai ha de ibnach. De yak tak. Bo shen recham. gutikich. Es tru mindet ye maban. Net ha ye agdak. يؤستش أنام يا موك يا مبان اسنوش نت يا تهد أنتم ده انت إذا موك يا مبان اسنوشت إذا يجيك كياتني هاو بندن ها دي بت يا أجداج ها كما لغارن ما يناتش خايج إذا كوها خيسوس تناتش نيوش نبينك تو أقنم هتروك خيسوس تباتش ما هبمرت سابتك نتا خيسوس ينماي إيش هيجوك شاما نتتم أجداج كاتم نك بيكتون كديب ماتت oktoy. Taka yejur kimbich is oht awan ha israelitich, kodibtu ya agdagich, yudun ha Jesús.